The love. දිහමුණ ලස්සන කෙල්ල අමතක නෑ මට ඔබ හසරැල්ල සන්නම් ඔය සුදු මූණට හා දුක ගන්නම් අපේ හිත රැඳ සෙනෙහස පවසන්නම් ඔය සුදු මූණට හා දුක ගන්නම් සුපතල කඳු කර නගර බදුල්ල ඔබ කල මන හර දුන් ඉඳ ඇල්ල අසල දිහා